non strapperemo. E mi fa ho ripetuto collo, sono come di non mi sa fare male, si deve di ma se stringi intorno, va di storto, e lo vorrei morto, di invece ancora ti scrive, quest'estate si sofferse, parte migliore, col loro se non mi fido più, per tagli sul cuore non vuoto tagli diverso colore non so come si fa come si fa senza un rumore giri la stanza come si fa come si fa solo con l'anga lo strappa via e mi fa matti e matti